Sie nur Mr. Muskel, wir sind in Karlsruhe. Lass uns vor zum Marktplatz gehen und die Pyramide anschauen. Der Mann läuft bei Rot über die Ampel. Das sieht ganz nach einem Fall für das muskulöse Duo aus. Und wieder haben Mr. Muskel und Schlägerboy die Stadt ein Stück sicherer gemacht.